Bruh. Ei jääks toi. Vittu, suodatin vittuun tosta. enkä voi tässä sotkeena. Tippuilta kahvia. ja kaikki, voi vittu. Istutaan tänne. Puhasta sitä tuli. Ei tippa tuohon nyt jäi, mutta paskan vitut siitä. Mikä se on ihan helvetin hyvä. Helvetin hyvä. Tuli jo vielä maksattanut. Maksat aihekohtaa kivasti tuossa sanoi, voi naksahti. Siinä on kuppi kahvia. Vittu, että tekee hyvää. Viiviä Wagner, hyvä sarjakuva, suosittelen. Sitten mennään istukkoneelle loppupäiväksi. Niin ei saada liikaa aurinkoa. Mitenköhän mä tämän otan lukkoon tässä. En